Here's me eating a Nerds Roll. This was way better. Take this back. Nice. Malapit kayo din ako. Yummy. Ay, walang mabinsukin na sa mga. Mm. Wala ila, walang bigla ang kanta ng sa club ko. Ay, sa sa gusto ko lang Ganda ito. Ay, gusto mo قليل لما تلاقي هناك تلاقي كل واحد عنده عشان كل واحد كبير في السن you.